我的朋友思思最近家里人生病了，确诊是肿瘤。我们全家人呢都非常的担心，希望能够找到更好的一些治疗的方式，能够有效的缓解病情的发展，甚至希望呢能够根治这样一种疾病。那么最近呢确实也有新闻非常火热。 据报道呢，有一百二十万元一针的这样一种 CAR T 的治疗方法，可以很神奇的、有效的把所有的癌细胞呢，在大概两个月左右的时候呢，就可以清零。这样一种神奇的治疗方法，是不是就像这个宣传的标签这样这么有效呢？是不是每一种肿瘤的患者都可以使用这种治疗的方式呢？它到底是通过怎样的一种方式或者途径去起到它的治疗效果呢？ 我们今天就好好聊一下。提起卡梯治疗，就不得不提到它最有效、最正面的一个典型案例。那是二零一二年，在国外有一个嗯小姑娘，叫做 Emily。很不幸的啊，她当时因为确诊是一种非常恶性的血液系统肿瘤，叫做急性淋巴细胞白血病。 因为患了这种疾病呢，她反复就医，尝试了各种各样非常积极的治疗手段之后呢，仍然没有办法很好的控制她的病情。因为在这样的一个情况下呢，她和她的父母经过商量之后，接受了在当时还非常新颖、非常前卫的这样一个治疗方式，就是我们提到的卡贴的这样一个治疗。那么很幸运的呢，这个小姑娘在接受了这个治疗之后。 身体内的癌细胞呢，像一键清除了一样。Emily 在九年后的今天，仍然非常健康的生活着，而且经过检查呢，也没有发现有癌细胞存在她的体内，相当于脱离了癌症，无癌生存。CAR-T 的英文全称呢，叫做 Chimeric Antigen Receptor T Cell Therapy，中文名字叫做嵌合抗原受体 T 细胞治疗法。 这种治疗方法呢，是首先要从这个患者呢自体的血液中间去抽取这种 T 细胞，然后在实验室呢进行一个基因的改造，就叫做这个嵌合抗原的一个改造。那么改造之后的这样一个 CAR 这样一种受体呢，它就可以特异性的去识别特定的癌细胞上面呢去表达的这样一种抗原。所以，当我们再把这种基因改造之后的这样一个 T 细胞呀。 回输给这名患者的时候，这些 T 细胞呢，就像装了一个武器，有一个导航系统一样，可以特定的去攻击这样一些表达特定抗原的癌细胞，从而呢，达到特异性的去清除癌细胞的功能。了解更多医学科普知识，请您关注我。